dan uang lima ratus ribu rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Anjulian Hidayat binti Tarso dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lagu ini spesial untuk kedua pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Erik Nur Siawan bin Bapak Suwanto engkau saya nikahkan dan kawinkan dengan saudari Ayulia Nurhidayah binti Bapak Karso yang walinya telah memakai kepada saya untuk menjadi seribu sendiri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 500 ribu rupiah dibayar tunai saya terima nikah dan kawinnya Ayulia Nurhidayah binti Karso dengan mas kawin tersebut dibayar tunai saksi saksi ya, Barakallahu lakawa barakallahu hasrat suci kepadamu dewiku Saking Anggun Lestari Rias hayu rahayu hanya hanya terpah dasar bagus sedikit angin tasi karo sang ini masuk alon alon soco tarso amir medaring abad emang kiri enggak sebat marco agak tutik Wong krungu musik sih lagune sedina sama ki sih arep ngibing bae. Wong ana gumo nang aku. Eh pare bedol ben ngibing. Saking bungae, saking bumbunge suwe. suara pengen-pengen langsung bau aubi tadi nyong alhamdulillah nanti orang kerungu musiknya wisirin yang ngasih gatekot iya lah jan assalamualaikum waalaikumsalam inyong dayo ini kan dayo ya nyong penjemput tamu ya nah, ibu, iya, saya bapak ibu berakan menikah kangge ngelantari ada begalan begalan begalan, begalan, begalan. B dalan B anak besane iya terus kawan mau sama iya dia kawan. oh ya oh, kawan. iya lantaran ya kia lantaran buah ya. sarana-sarana sebel pulangnya kaki pengantin ini pengantin dan orang adat wong Banyumasan nalikane Kanjeng Adipati warga utama Adipati Wirasaba. Sing ceritane waktu semono njedotaken jodoh kenlah. Wong lambe itu ditatangi sor karo dhuwur dadi genah. Apa jodho genah? Apa wis ganti ganti suwe lha nek kok ben sing ora bet. Jodho anak wadone sing jeneng Dewi Sukatimah utawa Dewi Sukasih. Iya. waktu semono Joko Kaiman dijodhokna karo Dewi Sukasih. Dinalah anak penglamar menungso ning setengah kerajiman oh. sing Joko Buduk. Joko Buduk. Nah, Joko Buduke mau ngudukna kudu jodohan karo Dewi Sukatimah. Imo karo Dewi Sukatimah mung ngatung dina arep pengantenan karo Joko Kaiman. Oh. Mula Joko Buduk ora nrima. Ora nrima. Jadi geger Geger Kok sekabupaten warga utama ngeroyok Joko Buduk oh. Ewan eh, dene Joko Buduk setengah kerajiman menang kabeh kalah Alah. terus diutus nanti ageng perangi Joko Kaiman ngadepi Joko Buduk uh. perangi ngerempuk Joko Buduk kasoran tapi orang bisa dikalah orang bisa pepes sebab anak syarat sarana terus dilepat warai nanti ageng perangi ono telu sarana siji penganten mengkongir pengantenan Pedagani di Paesi Saputri mase, Iya Semangga lagi dari Ben Pangling Orang itu anak lo Bensong kepak Buka kepak Buka kawake buka kawake Pituturane wong tua Tangku tunggu Sesama maring kedua membeli Nah Moga-moga nanti sarana kue Awake demung nerusakan Nerusakan Angger singang godat Begalan ya orang ya kenal yapik orang ya orang oh, orang. kalau yapik ya ada dupegalan ah, iya kalau yapik ah. ngururi nanti sarang dia coba buduk terus melesat ning ini pengomong ah, Siapa wonge sedang turunan wong Banyumas angger jujur doang bar, bar, bar, ragil ragil iya terus bar, karo ragil rada ketemu bujang iya. bujang ketemu praman iya kabeh kudu begalan rada ketemu duda bareng begalan kepikiran dunia karo koko payu payu kita gapin ya kepikiran dia kaya gue jadi anak besar anak kawan anak lantaran dan dia ngadu sekarang gemelem utusannya bapak suwanto karo bu sunardi ya abduh mari kali mandi terus makbut jenggus sana wong kaya kue metendeng nang arpen jom kowe nyesapa bisa lah temagusnya temen-temen ini kata kau ngeri tepangan lagi hmm. wong sejagat ki semene ki setratagat tapi ngerti iya. nyong biasa nang youtube youtube ah, ah. terus <laughs> wah warna-warna pisan youtube youtube ina <laughs> udah dari kabeh ta tadi kenal karo nyong siapa mbok kono Berry Mahesa oh sejagat sejagat Berry Romason mangkok manunggal ya, wiji dadi Nahangranu Pogo Ranu Banyu Pogo Suku Mulutang Hoping Sasmita Ingkang Garwo Ngeroso Terso Lahir Tumasing Batin Sumanding Sesarkan Anistan Mulai Sikroni Masih Bumanggulo Paling Sasmita Minggah Ing Sasono Pirajeng Allah mesti bilang hati-hati ya ini insya Allah ini rejeki halal kang toyib ya ini Nunun ini maestro akan kematur kungi panggol kang mas memaringi pun Nunun suruh kulin yang suang romo ibu Ini kok kepaling rezeki kang kapalingan tuh mateng kasihwanti pucin pemiro maiku yoyong ngir tak tampal ini taksipun ini bokor kapa tengah yoyong sasumen ge marang purbalin gusti kali sebiur bento anggulong uyo tumatikan garo ikang u garo sang suripun eko eko mas ngajan orang anti narik Masa eriko li gede dewi gede tanggung jawab muka-muka gede rezeki ini kan barokah ngerti kesingkung ngorek ini alam dunia kudu mengesti man ngapeti dimati kang moho ini nangkung wong urpesi kagungan yang sepuh mula wajib putra kudu mengesti bekti dimatang Romo ibu ini beri kang sebat sungkem pak bektos kati tilang sono sungguh ini mas tiga ngerti kang romo kang wos ngaku ragane dados lantaraning kulit purnantos dewati yang sepuh Panantini kang putra sang batin taat setia tunggu mari kakunge yungjir Awit betina pepadun karo kakunge sejujib barake dalam yang surgani waktu mungkir Angkat bobo Sing hati-hati cerita dirimu Untuk yang pertama dan terakhir Jangan kau tolak dan buat kau hancur Ku takkan mengulang untuk meminta Satu keyakinan hatiku ini Akulah yang terbaik untukmu Dengarkanlah wanita impianku Malam ini akan ku sampaikan Janji suci satu untuk selamanya Dengarkanlah kesulitan bersuntingmu Suk yang pertama dan terakhir Jangan kau tolak dan buatku hancur Ku takkan mengerti 忘记。